得本来已经很老的爬架，看来今天要退休了。哎呀妈！为了今年能让家人再吃甜甜的，妹妹们决定给我爸的妹妹们做一套新的爬架。以前这个烂尾楼变成一个高级。这房子已经建了十年了，但是 s 有的根 o 在地下。哇，火还没开始干。 先手里头剥皮难剥，你们知不知道用这个东西可以做什么菜啊？网上看了一下，一米左右的现成支架就要两百欧，我舍不得花这个钱。这块地我估计要小一千欧了，花小钱办大事。那这里我们打算做三排爬架，这第一步打木桩就是个体力活，首先就挖一个坑，挖到这里大概四十厘米就可以，然后把木头插进洞里，再把土夯实。 动手开手了，就是有点费胳膊，纯手动还是有点慢。我去搞一下工具，养马的人经常要打桩，应该可以蹭点工具。说的没错吧？有了这个神奇的工具，挖坑就是一个分分钟的事情，咣咣几下。哈最后一个木桩，搞一下。 好，本来一天的活，现在两个小时就搞定了。妹妹们的新房子基本都完成了，就差铁丝护栏了。Wo ist das Holz her Da haben sie ein Dach saniert, haben alles runtergeworfen. Ich hatte meinen Anhänger dabei und nach Hause transportiert. Ich wusste damals schon, das werden diese Lappen. 这个妹妹住的位置不好，给她换个新房间。 妹妹们都入住新房子，像这样已经往外的妹妹，我们可以给她稍微固定一下。怎么样？看着还挺不错的吧？其实我还留了一手，这片还有一片散养的妹妹，她们都是自己从土里冒出来的。你们觉得是住在左边豪宅的妹妹们结果多，还是右边散养的妹妹们结果多？大家在评论区里猜一下，下个月公布答案。收拾收拾工具。 这个，我们是不是在这里先要收拾一下？